Настройка Arviva OLVA. В данном видеоуроке я расскажу как настраивать и использовать Arviva OLVA. Для настройки потребуются собственно OLVAN, телефон или планшет под управлением операционной системой Android или iOS, а также подключение к сети Wi-Fi. Wi-Fi уже подключен, перейдем в Play Market и скачаем приложение под названием viva 2. Для устройств Apple приложение называется точно так же – Пока устанавливается приложение, подадим питание на устройство при помощи кабеля, который идет в комплекте. Устройство начало быстро мигать красным цветом. Это означает, что оно находится в режиме программирования, и на нем установлены заводские настройки. Если в процессе настройки возникли трудности и вам необходимо начать все сначала, то можно сбросить устройство на заводские настройки длительным нажатием на кнопку в течение 10 секунд. Итак, приложение установлено, запускаем его. Пролистаем окно приветствия и нажимаем на кнопку Try Now. Для добавления нового All One в приложении нажимаем значок плюс в левом верхнем углу. Переходим в раздел More и выбираем пункт AP «А Setup. После перехода в данный раздел телефон отключится от текущей сети Wi-Fi и начнет поиск доступных All One. Для того, чтобы программа смогла обнаружить All One, необходимо перевести его в соответствующий режим. Длительно зажимаем кнопку на устройстве на 5 секунд. Болван должен начать быстро мигать синим цветом, как это происходит у меня. Далее необходимо подождать, пока приложение дважды подключится и отключится от All One. В результате станет доступным окно ввода пароля, поле ввода пароля необходимо ввести ключ шифрования вашей сети и нажать кнопку ОК. В случае ввода правильного ключа шифрования, через несколько секунд после нажатия кнопки ОК Олван начнет медленно мигать синим цветом, как это происходит у меня, что означает, что конфигурация завершена успешно и All1 подключился к вашей Wi-Fi сети. Далее необходимо вернуться к главному окну, свернуть приложение и заново подключиться к Wi-Fi. После подключения к Wi-Fi возвращаемся к приложению. Нажимаем на значок плюс в правом верхнем углу и нажимаем на кнопку поиска устройств. После поиска программа открывает список устройств, в котором мы видим наш All One. При нажатии на него открывается список пультов All One. Пока что присутствуют только пульты, созданные по умолчанию. Для редактирования All One удаления и добавления пультов необходимо провести влево на значке All One и перейти в меню редактирования. Для начала удалим существующие пульты. Далее для примера добавим новый пульт. В поле Name вводим имя пульта. Я буду проводить демонстрацию на примере пульта телевизора, поэтому ввожу имя ТВ. Нажимаем Device Type и выбираем соответствующий шаблон и сохраняем устройство. Теперь возвращаемся к списку устройств, нажимаем на All One и видим вновь созданный пульт. Для того, чтобы открыть пульт, нажимаем на него. Кнопки пока что не прописаны, поэтому нажатия на них ничего не дают. Существует два варианта настройки пульта. Первый вариант простой. Переходим в меню пульта в раздел «Код». Ищем производителя и модель нашего телевизора. Если вам повезло и вы нашли подходящую модель, то выбирайте ее, ожидайте пока программа загрузит настройки и наслаждайтесь Wi-Fi пультом на телефоне. В противном случае необходимо нажать на телефоне кнопку назад и прописать кнопки пульта вручную. Делается это так. Длительно зажимаем кнопку в программе до появления окошка с текстом. Параллельно All One загорается красным цветом. Затем направляем на него пульт и нажимаем соответствующую кнопку. Теперь проверяем. Я прописал кнопку включения. Соответственно, после нажатия включится телевизор, кнопку пульта которого я прописал. Аналогично пропишем остальные кнопки. Клавиатура находится тут. Внизу есть кнопки кастом, на которые можно назначить несколько нажатий. Например, э, включение определенного канала. К примеру, я хочу, чтобы нажатием одной кнопки включался 12 канал. Сначала задаем название кнопки. А далее добавляем список действий. Для начала нужно, чтобы телевизор перевел ввод в двухсимвольный режим. А далее введем кнопки 1 и 2. А далее нажимаем кнопку «Сохранить». Теперь при нажатии на данную кнопку будет автоматически включаться 12 канал. Также в меню пульта присутствует меню «Тайминг», в котором можно настраивать действия по расписанию. Для телевизора, например, интересно осуществлять включение во время пробуждения во все дни, кроме выходных. Добавим соответствующий тайминг. Устанавливаем время выполнения. Устанавливаем дни для повтора. И указываем действие. Нажимаем кнопку «Сохранить». Теперь с понедельника по пятницу телевизор будет автоматически включаться в 7 утра. На этом предварительная настройка пульта завершена. Аналогичным образом можно добавить и настроить все пульты устройств, находящиеся в одном помещении с Solvan, например медиацентра или кондиционера. Помимо локального управления по сети Wi-Fi, приложение поддерживает удаленное управление через мобильный интернет. Достаточно включить мобильный интернет на мобильном устройстве и не забывать, чтобы дома был подключен интернет. Как вы видите, управление через мобильный интернет также работает. Если у вас что-то не получается, убедитесь, что вы вводите верный ключ шифрования Wi-Fi сети, а также что у вас есть соединение с интернетом. Также иногда помогает перезагрузка телефона. Если возникли трудности и ничего уже не помогает, попробуйте перезагрузить телефон или планшет. На этом обзор окончен. А в следующем видео я расскажу про сенсорные выключатели Arviba, управление которыми можно осуществлять через приложение Vivo 2.